olrayithi ke bantwana bam sizibhaleleke ngoku izinto esakuthi sisebenzise ekuphekeni umphokoqo ndifuna sijonge sonke apho ukubana ngabana ingaba sizipele ngokufanelekileyo kwaye ngaba ziphelele na izinto esasebenzisa phambi kokuba sibaxelele abantu bethu uba baza kuthini xa bepheka umphokoqo wabo masijongeni bethuni enkosi kakhulu inqununu ngosindwendwele benemini emnandi masithi ipapaye kwinqununu yethu bethuni olrayithi masibuyeleni ke sijongeni apha masitsho emsinyane bantwana bam ingaba siwapele kakuhle onke amagama ethu masifunde emsinyane bantwana bam indlela yokwenza umphokoqo esesibini isihloko sethu sithini izinto oza kuzisebenzisa sazidwelisa ke zonke phaa eyokuqala ithini ikomityi zamanzi ezimbini eyesibini abazayidinga yintoni itispuni elinye letyuwa eyekugqibela yinto yintoni iikomityi zomgubo wombona ezintathu utishara ubonile apho aphazame khona ngubani umntu onojonga apho sinyani ukho mntu obona apho utishara apho aphazame khona asibona uyabona sinci ngamanzi ngamasi amasi kaloku wona sizawazisa xa sele sigqibile upheka umphokoqo ndithetha apha ngokubhala utishara ulibele ubhala omnye kuye iikomityi kaloku ezi komityi zingaphi zimbini siyabona bethuni so kubalulekile xa ugqiba obhala uthini uyifunde into ogqiba obhala ujonge uba akho siphene usenzileyo na masiphinde sibhalela i-app iikomiti ne yabona nalapha kulo wokuqala ikomiti funeka kube bengapho ibethu babe bababini kaloku ngoba ezi komiti zethu zingaphi zimbini so silibele omnye uyi-app masiphinde ke kusumfake la i-app iikomiti zamanzi ezingaphi ezimbini kukhona omnye umntu mhlawumbi obonayo impazamo ekhoyo apha sicebile hayi ke kulungile bantwana bam masidlulele sichazele ke oku lo mntu uzawufuna iresipi yethu ukubana ngabana wenziwa njani umphokoqo xa ethini xa ephekwa masiphindeni ke bantwana bam sijongeni apha kweresipi besisebenzisa i-fruit salad yeyiphi into esifuna ekuzafuneka siyibhale ngoku Asiphakuse ihlanza mntanam? Indlela yokwenza. Sayibhala ngombala onjani kanene? Ngalo mbala besosebenzisa. Masibhale. Indlela. Khabucinga ke wena ke lo mzuzu uba xa siqala ukupheka lo mphoko oqo wethu Umntu uqala ngokwenza ntoni alandelise ngokwenza ntoni? Indlela yho ayikebona nobam masiqaphele into yoko apho kolu hlobo lubhaliwe apho siyabona amagama kuqala ngawo kuthiwa hlamba chuba chuba ngamagama othini lawa siwasebenzisa xa sithini xa uhlamba wenza ntoni ke uvasa into uyenza into ne kuthiwe la magama xa kuthethwa ngawo zizenzi nathi ke apha xa sixazela umntu uba umphoqwa uzawenza njani na sizawuqala ngegama elibonisa ukuba umntu wenza into masikhumbuleni ke sicingeni phaya emakhaya enje umntu ke kuzawuqala njani ukupheka umphokoqo wakhe yintoni into yokuqala kufuneka akufuneka yenze enje okay funeka amanzi funeka wathini la manzi funeka sikhumlo xa sawuqala isivakela thini sethu funeka simchazele umntu uba uzawathini la manzi funeka athini enje okay funeka alayite isitovu venenze ntoni lo mntu ubayeke qoqoqaphilgaleli athini namanzi athini ayabile kokufuneka umntu aqale athini funeka aqale ngokwenza ntoni funeka aqale ngothini amanzi abile kodwa funeka sicinga uba igama esalisebenzisa mayibe ligama elibonakalisa mayibe lisenzi lethu funeka sithini xa socela isivakeli sithetho sixele umntu uba umpho makapheka umphokoqo mntana funeka sithini hmm? bethu na zange sababona umama bethu bepheka umphokoqo phaa ekhaya zange sabona tu nalapha esikolweni sambona masikhumbuleni kaloku funeka umntu aqale athini xa epheka umphokoqo uqala athini mntanam yonene ke mntana mkoko sawucela sithini sathi kumntu makathini bilisa amanzi ne into yokuqala zawuyenza kukuthini kukubilisa amanzi embizini kaloku sina siqale ngamagama azintoni azizenzi bilisa Delícia. Amanzi. embizeni